sudah lama gak bikin video di video kali ini ada aplikasi web repository yang bisa kalian jadi referensi buat pembelajaran pemrograman <clears throat> ini cocok buat pemula ya kita bakalan lihat fitur apa aja yang tersedia di aplikasi ini ya, oke okay. silahkan disimak dan diperhatiin baik-baik yang baru bergabung jangan lupa <laughs> subscribe oh sini saya pakai pisang pipi ya versi 7.4 untuk lokal servernya lalu saya pakai Visual Studio buat kode editor nah. nanti buat kalian yang mau dapetin videonya silahkan disimak ini databasenya nggak ada kita bikin dulu database baru terus hmm. namanya yang ini ya. nah setelah kita buat nama database nya kita import nanti setelah kalian download jangan lupa disimpan di dalam folder htdocs ya biasa ini cara menjalankannya localhost slash nama folder ini nama foldernya yang ini ya di dalam folder hpdex ini database oh hmm, coba kita cek bentar Setelah ini setelah database-nya terimport, kita refresh nah kita coba buat login disini ada login untuk username-nya menggunakan admin terus passwordnya juga admin kan ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi web repository kampus sederhana ya buat referensi pembelajaran Gitu. coba bikin <clears throat> ini loginnya cuma admin aja dokumen

artículo. file PDF atau dokumen 是的。 tapi seperti ini alurnya ya. kita lihat di bagian codingannya bagaimana cara merubah ini terus ini juga kita cek biasanya ada di bagian aplikasi terus views ini nah jadi <clears throat> buat kalian yang mau ganti logonya ini ada di sini ini ada di front end underscore tmp ini yang your repository akan dirubah ini untuk sidebarnya ya dashboard adminnya ya, ada di template Oke, okay, mungkin cukup sekian ya eh, aplikasi web repository kampus hmm, cocok untuk pembelajaran ya masih sederhana silahkan digaskan lah orang terima kasih sudah simak videonya oh ya untuk downloadnya nanti saya upload di sini ya silahkan dicek di blog channel Kode. Oke, cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.